Привет! Это я! А это мои подружки. Они хотят стать супермоделями, быть в центре внимания. Для этого они сильно красятся. Модно одеваются. Ходят на высоких каблуках. спорят, кто из них красивей. По-моему, они просто странные.